Esbonio Bil Plant Cymru. Cyflwyno Bil Plant am ddiffyniad cos bresymol Cymru. Bydd y ffilm fer hon yn rhoi trosolwg o'r bil. Pam mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r bil? Mae Llywodraeth Cymru am newid y gyfraith er mwyn helpu i amddiffyn hawliau plant. Rydym am roi'r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant a rhoi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru. Beth yw cosb gorfforol? Mae cosb gorfforol yn cynnwys unrhyw weithred o giro plentyn fel cosb, nid yw wedi ei gyfyngu i smacio. Mae gan bob math o gosb gorfforol o dan unrhyw amodau y potensial i fod yn newidiol i blant. Beth yw'r amddiffyniad cosb resymol? Sefydlwyd y cysyniad o gosb resymol ym 1860 ar hyn o bryd, gall rhieni a rhai sy'n gweithredu yn lle rhiant ddefnyddio'r amddiffyniad bresymol os cant eu cyhyddo o giro neu ymosod cyffredin ar blentyn. Nid yw'r amddiffyniad hwnnw ar gael i oedolion ei ddefnyddio os ydynt yn cael eu cyhyddo o ymosod ar oedolyn arall. Dros y blynyddoedd, mae'r ddeddfwriaeth wedi cyfyngu'r amgylchiadau lle gellid defnyddio'r amddiffyniad ac wedi cyfyngu'r lleoliadau lle gellir cosbi plant yn gorfforol. Mae cosbi corfforol yn barod yn anghyfreithlon mewn ysgolion, cartrefi plant, cartrefi gofal maith awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant. Rydym am gymryd y cam nesaf ar y daith hon. Os caiff y ei basio, bydd yn dyddymu'r amddiffyniad cosb resymol. Beth mae'r byd yn ei gredu? Confensiwn y Cynhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn yw'r sail un polisi ar gyfer plant. Mae'n cydnabod bod unrhyw gosb gorfforol yn anghydnaws â hawliau dynol plant. Mae mwy na 50 o wledydd yn fyd eang eisoes wedi ymateb i'r alwad ryngwladol hon i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol. Mae'n bryd i Gymru ymuno â nhw. Yr hyn bydd y bil yn ei wneud ac na fydd yn ei wneud os caiff ei basio beth bydd y bil yn ei wneud yw diddymu'r amddiffyniad cosb resymol. Bydd hyn yn golygu na allwch gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru. Cael gwared ar fwlch cyfreithiol. Gellir defnyddio'r amddiffyniad cosb resymol mewn lleoliadau heb ei rheoleiddio ar hyn o bryd, gan gynnwys rhai mannau dysgu, addoli, chwarae neu hamdden. Sicrhau bod plant yn cael eu diogelu rhag cosb gorfforol yn yr un ffordd ag oedolion. Dod ag eglurder i'r gyfraith, gan ei gwneud yn haws i blant, rhieni, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd ddeall y gyfraith. Helpu i amddiffyn hawliau plant trwy anfon neges glir na fydd cosbi plant yn gorfforol yn cael ei oddef yng Nghymru. Beth bydd y bil ddim yn ei wneud yw creu trosedd newydd, y cwbl bydd yn ei wneud yw ddiddymu'r amddiffyniad cosblas ymol. Atal rhieni rhag disgyblu eu plant. Mae gwahaniaeth mawr rhwng disgyblu a chosbi corfforol. Ymyryd a gallu rhiant i fod yn rhiant. Wrth gwrs gall rhieni ymyryd yn gorfforol, er enghraifft i gadw plentyn yn ddiogel rhag newid, neu helpu gyda gweithgareddau cyffredin fel gwisgo neu frwsio i danedd. Proses y bil, beth sy'n digwydd nesaf? Os bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pasio'r bil, yna bydd y bil yn troi'n ddeddf a bydd y gyfraith yn newid. Bydd yr amddiffyniad cosbrysymol yn cael ei ddyddymu. Bydd cyfnod penodedig o amser cyn y dawr gyfraith i rym. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ymgyrch codi ymwybyddiaeth i hysbysu'r cyhoedd am y newid i'r gyfraith. Hefyd, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda sefydliadau a fydd yn cymryd rhan yn y gwaith o weithredu'r newid i'r gyfraith. Mae'n gyfnod gwahanol. Mae agweddau wedi newid. Does dim lle i gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru heddiw. Os hoffech ragor o wybodaeth am Fil Plant Cymru, ewch i llyw.cymru blaenslais Bil Plant Cymru dilynwch hint y bil ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ymgyrch magu plant rhowch amser iddo yn cynnig cyngor a gwybodaeth gadarnhaol am rianta.